Buenas, eh, en esta ocasión quiero compartirles eh, cómo realizar la configuración de protractor eh, con el fin de que puedan llevar a cabo la, escritura de pruebas. básicamente protractor es un framework de pruebas en to end para aplicaciones Angular, pero no está limitado a simplemente aplicaciones Angular, sino que se pueden aplicar o utilizar en aplicaciones no Angular. básicamente los test corren contra un browser real. Está, está basado en, en, en WebDriver.js y esa, funcionalidad de Protractor eh, añade nuevas, formas de localizar los elementos eh, basado en localizadores en, en estrategias que Ah, no sé si han visto que ya Angular maneja cosas como modelos y ese tipo de cosas. Entonces ya Protractor permite localizar eh, los elementos eh, basados en esas estrategias. Eh, bueno, básicamente para, comenzar la instalación de Protractor necesitamos instalar Node.js y la idea de instalar Node.js es para tener también acceso al Node Package Manager, que es la herramienta que vamos a usar para instalar todas las, todas las tools que vamos a necesitar. Entonces, eh, simplemente vamos a ir a la página de Node.js, y vamos a descargar la versión em, actual o bueno, la, que deseen. Eh, descargamos, descargan.exe y procedemos a su instalación. Una vez para confirmar la instalación, abrimos una consola escribimos node menos menos version y aquí con eso ya sabemos que se esta es la versión que tengo instalada actualmente y la versión del node package manager que es el que nos interesa eh, lo hacemos de la misma manera ok ahora para llevar a cabo la instalación del, portal del protractor vamos a escribir npm install menos g. Eso quiere decir que lo vamos a instalar de forma global para poder acceder a nuestro, protractor desde cualquier carpeta, nuestro equipo. Y escribimos protractor. Comienza la instalación. Básicamente aquí con, este comando instalamos tanto el protractor como otra herramienta que se llama el WebDriver, Manager. Una vez instalamos el Driver Manager, vamos a proceder a su actualización. Por eso escribimos WebDriver Manager Update. Con esto vamos a descargar los drivers, el, Chrome driver y el gecko driver, que son necesarios para, para correr nuestros, nuestros tests. Eh, otra cosa que deben tener en cuenta es que deben tener instalado Java eh, lógicamente realizar la configuración de la, variable entorno y adicional a esto eh, también deberían em, eh, instalar pues instalar el, driver ¿no? contra el cual va a correr el driver perdón no el, browser contra el cual va a correr nuestro test el browser real que en este caso pues vamos a hacer una prueba con Chrome entonces recuerden tenéis a Java y Chrome el browser Chrome ok ya ahora tenemos instalado nuestro, aquí prácticamente ya tenemos eh, todo para empezar, tenemos nuestro protractor, tenemos nuestro driver eh, ya eh, instalado y actualizado. Entonces para iniciar nuestro driver vamos a escribir WebDriver manager start y aquí pueden ver que ya nuestro servidor está corriendo esperando a nuestras instrucciones aquí ya está vamos a crearnos un proyecto simple para hacer un pequeño test acá vamos a crearnos un folder llame end to end vamos a escribir nuestro archivo em, nuestro archivo conf conf.js y un um, pequeño test. Vamos a abrir este archivo el conf Vamos a pegar lo que nos dice la documentación, pues, lógicamente la, la, URL de nuestro server. Y los specs vendrían siendo nuestros tests, que en este caso sería test.js. Okay. Test.js. Ahora nos vamos para, perdón, para el test y acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo eh, ejecutar un test eh, eso es un test que ya viene por defecto un ejemplo de protractor que está en la documentación de ellos en la siguiente página que las pongo documentación eh, esta sintaxis de acá describe eh, es de Jasmine, que es el test framework sobre el cual van a correr las pruebas, que es que viene por defecto con Protractor. Ok, en este orden de idea ya creo que podríamos correr este test. Haremos una nueva consola, porque en esta iniciamos nuestro driver. Vamos a navegar ok aquí vamos a irnos a cd end to end y aquí simplemente decir protractor 10 comienzo a lanzar el test Bueno, ahí se demoró un poco, parece que hay un problema. Vamos a revisar qué es lo que pasa. Bueno, eh, no sé, bajé, no sé qué estaba pasando, bajé el, el, el server. lo volver a hacer, vamos a bajar el server. Volvamos a iniciar. Ahí ya está corriendo nuevamente. Y vamos a volver a ejecutar el comando. Y bueno, ahí lo levanto. Ahí levanto el test y ahí finalizó es el tiempo de finalización y bueno que que cero fallos bueno eso es todo cualquier duda o comentario que tengan por favor déjenlo en los comentarios y si les gusta el video no se olviden de compartir y de suscribirse al canal hablamos